Уничтожим! будущее вместе с Третьим Рейхом. Отлично! Теперь жди! Сейчас Паша привлечет внимание этого гада! Паша! Давай! Да! Серое здание, четвертый этаж! Готов! Отлично стреляешь! Молодец! Теперь пойдем. Нужно еще отбить горсовет. Kommunist! Nimm den Panzer da! Knallt sie ab! Geht weiter! Noch Тебе конец, фашистская мразь! kommunisten Schwein! Die Bombe! Er braucht Hilfe, er wurde getroffen! Верхний этаж захвачен! Товарищи! Здание захвачено! Теперь нужно подготовиться к контратаке! Занять оборонительные позиции! Держаться рядом! Они готовятся к атаке! Катя! Еще вперед! Куда Давайте не так! Огонь! Броневик приближается! Василий, надо уничтожить танк! Вражда! Еще один